Det er designprocesserne, der omsætter designtænkningen til, til handling. Der findes en lang række modeller, som beskriver de her processer. Men hvorom alting er, så er det lidt ligesom, når man skal i køkkenet for første gang, så er det rart at have en opskrift at følge. Med tiden så kan det være, at man finder en anden opskrift, der er bedre. Eller man begynder at blande opskrifterne en lille bitte smule, alt efter ens egne behov og ens egne ønsker, og hvad der fungerer for en. Nogle af de mest fremtrædende, det er blandt andet det britiske designråds dobbelte diamant, der har særlig fokus på, at man skal lave løsninger, der virker. Løsninger, som kan komme ud og blive brugt af andre. Så er der IDEO's procesmodel, der sætter mennesket i centrum, hvor man fokuserer meget på menneskelige behov, empati, hvad er det, der motiverer andre mennesker. Og så er der Stanford School Design Thinking Process, hvor man fokuserer meget på, øh, hvad der sker, når man trækker det her ind i en uddannelsessammenhæng, i en læringskontekst. Herhjemme i Danmark, der har vi blandt andet Aarhus Universitet, som har våget pelsen og lavet en designmodel. Den bliver brugt omkring det, der hedder FabLab at School-projektet. Og via erhverv har også en model, som hedder 5F-modellen, der beskriver en designmodel.